эфирде жаңылықтардың кезектеге чыгарылышы менен тааныштырабыз ба! шкуга мүчө мамлекеттердин жаңы маалыматтык күн тартибин түзүүдө жмклар катализатор боло алат деп билдирди президент сооронбай жээнбеков бүгүн шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн медиа форумунун ачылышында медиа учурдагы дүйнөнүн тарыхын дароо чагылдырат деп айтылат сиздер билгендей бул жылы кыргыз республикасы шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда кыргызстандын төрагалык кылуусунун алкагында биздин өлкөлөрдүн ар кандай деңгээлдеги байланыштары тыгыз болгон бул жылы коргоо министрликтери тышк тышкы иштер министрлери маданият министрлери жана шкга мүчө мамлекеттердин коргоо кеңештеринин катчыларынын жыйындары сыяктуу маанилүү саясий иш чаралар өттү Қырғызстан ардайым арғайсы тармақтарда анын ішінде медиа тармағында дағы қызматташуға жана тәжірибе бөлүшүүгө даяр. Биз эки тараптуу да, көп тараптуу да форматтарда өзара аракеттешүү жана тәжірибе бөлүшүүнү көздөйбүз. Бишкек медиа форуму бүт ШКУ аймагында медиа кызматташуунун жаңы доорун ачуусун каалайбыз. Бизде мамлекеттик да көз карандысыз да ЖМКлардын күчтүү институту түзүлдү. Биздин өлкөдө прессага мамиле өзгөчө ага ишенишет жана ага кулак салышат. Анткени сөз эркиндиги жана журналисттин позициясынын көз карандысыздыгы биздин коомдун көптөн бери кармаган салты болуп калган пресса бизде жарандык коомдун жарчысы болуп коомдун маанайды аныктап турат жарандар жана мамлекеттик бийликтин ортосундагы диалогдун ортомчусу болуп саналат бизде журналисттердин аркасы менен баардык кабыл алынуучу чечимдер коомчулукка дароо маалым болуп турат эртели кеч өлкөдө болуп жаткандын баарын адамдар жмклар аркылуу билип турушат ошондуктан бизде жмк үчүн жабык тема жок десек болот говорят, что медиа – моментальное отражение текущей истории мира. Я бы добавил, люди видят мир вашими глазами. От вашей позиции, от вашей ответственности зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами. Как вам известно, одна из главных задач организации ШОС – это создание атмосферы доверия и взаимного уважения между нашими странами и народами. В реализации этой задачи огромная роль принадлежит именно средствам массовой информации. СМИ помогают выстраивать открытый диалог, способствует взаимопониманию между нашими обществами. Слово всегда было острым оружием. Слово может уничтожить, может созидать. Я призываю всех вас нести вашу великую миссию с максимальной честностью и огромной ответственностью. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековго Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Нурбек берген арызына ылайык елеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштама киргизди ошондой эле премьер министр президент сооронбай жээнбековго экономика министри берген арызына ылайык алек панкратовду ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө да сунуштама берди Премьер-министр Нарын облысына жұмыш сапарынын алқағында Жұмғал районындағы суткалық жөнгі салу ашық бассейндин ашылышына қатышты. Суткалық жөнгі салу бассейнин құрылышы 1989 жылы башталған. 1991 жылы мында бардық іштер тоқтатылған. Біз бүгін райондың 3,5 меңден ашуын сугат суға менен қамсыздаған ирригациялық объекті ішке беріп жатқанымызға қуаныштамын. Аталған бассейндин құрылышы 2017-2026 жылдары Қырғыз Республикасы ирригациясын өнүктүрүү мамлекеттик программасына ылайык жүргүзүлгөн ал эки миң он жетинчи жылы сооронбай жээнбеков премьер министр кезинде кабыл алынган жана элүү сегиз миллиард сомдон ашык суммага кырк төрт ирригациялык объекттин курулушун камтыйт деди өкмөт башчы Бұл 66 мен гектар жаңы жерді иштетүүнү шарттайт. суу биздин байлығыбыз. Жарандарға таза ичүүчү жана сугат суу жеткілікті болушу үшін біз көп иштерди жасашыбыз керек. Бұл маселе біз үшін артыкчылыктуу деді Мухаммед Калай Абылгазиев. Мындан тышқары ал Жумгал районунун Байзак айыл өкмөтүндөгү токтомуш су колдонуучулар ассоциациясынын ирригациялык инфратүзүмүн реабилитациялоонун жүрүшү менен таанышты. Бул объекттеги реабилитациялык иштер 2020 жылы аяқтайды Ушул эле күнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусуна жумуш сапарынын алкагында түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов маалымдагандай учурда курулуш долбоорунун 3 фазасы узундугу 70 километр жакыны Эпкин Башкуганды участогу бир 1 жана 3-чү коридорлорунун ортосун бириктирүү жолу ишке ашырылууда. Ишти 2022 жылга карата аяктоо пландаштырылган. Өкмөт башчы масштабтуу инфратүзүмдүк объекттин маанилүүлүгүн белгилеп, курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүү зарылдыгын баса көрсөттү. Жол курулуш иштерин тездетип, курулушту өз убагында сапаттуу жана толук көлөмдө аяктоо зарыл деди премьер-министр. Үстүздөгү жылдын апрелинде долбоордук участоктун 159 чакырымында долбоордук тилкени тазалоо тазалоо өсүмдүк өскөн топурактуу катмарын жана жараксыз материалдардан арылтуу иштери башталган бүгүнкү күнү жүз элүү тогузунчу чакырымдан жүз кырк экинчи километрге чейин бактар кыркылды ошондой эле бактар кыркылып бүткөн жерлерде жараксыз материалдарды тазалоо уланууда мындан тышкары жүз элүү жетинчи чакырымында жол бетин казып алуу жана кеңейтүү иштери жүрүүдө бишкектеги башаламан уна токтоочу көрүнүшүн жоюу үчүн аларга акы төлөө боюнча сунуштар айтылууда Кала мэриясы ал үчүн долбоор даярдаган ага ылайык муниципалдык менчикке тиешелүү жерлерге темир тулпарды коюуда саатына 10 сомдон 30 сомго чейин төлөөгө туура келет мындай аракет шаар тургундарына ыңгайлуулук түзүү максатын көздөйт акы төлөнө турган токтомдон түшкөн каражат кайда жумшалат кенен кабарчыбыз айтып берет борбордогу унаа токтотуучу жайлар болгону он миң алты жүз машинага гана ылайыкташкан бир миллиондон ашуун калкы бар шаар үчүн бул көрсөткүч өтө төмөн атуулдар темир тулпарларын токтотууга ылайыктуу жер таппагандыктан көчө жээктерине коюуга аргасыз бул жол кыймылына кедергисин тийгизет коомдук транспорттордун жүрүшүнө атуулдарга жана башка айдоочуларга ыңгайсыздык жаратат токтомо көйгөйүн канат мырза күн сайын жон териси менен сезет такси кызматында иштегендиктен шаардын ичинде барбаган жери жок машинасын токтотууга ылайык орун таба албай көчө боюна коюуга аргасыз болот анан могу таксиде клиентиң келет дагы айткан жерине токтойсуң аркаңан жылдырып бийрет айла жок клиентиңе жаман көрүнөсүң парковка жок болгондунан машинелер келет дагы бурчун чыгарып токтотуп коет а бул жактан өтчү машине батпайт дагы встречныйга чыгып кетет встречный менен айла жок авария болот дтп болот борбордогу башаламан токтогон унааларды алып жол кыймылын иретке келтирүү үчүн калаа мэриясы долбоор даярдаган ага ылайык баардык машина токтотуучу жайлар акылуу болот түшкөн каражат шаардын инфраструктурасын оңдоого жумшалат примерно расчет где то бир жүз миллионго чейин деп э, расчет кылып атабыз ал акчалар бүт баары именно вот автобустарга жолдорго бүт э, өзгө шаардын өзүнө эле керек кетет да ал тыйындар биринчисинен экинчисинен порядокто болот шаардын ичи төрт аймакка бөлүнөт ага жараша баасы бекитилет борбордук бөлүккө унаа токтотуу башка аймактарга салыштырмалуу кымбатыраак болот мисалы жаш гвардия бульвары фрунзе көчөлөрүнө базардын жанына соода түйүндөрүнүн айланасына унаа токтотуу алгачкы сааты үчүн отуз сом андан кийинкилери он сомдон эсептелет башка аймактарга унаа кыймылына жараша жыйырма он беш он сомдон төлөнөт долбоорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу ишке ашыруу көздөлүүдө Э, бизага э, мисалы тендерден э, жакшы инвестор отса был проектини ал инвестор кыргызстанда жаңы операторду түзөт жанакы государственное частное партнерство деген мыйзам боюнча бизолевис ал оператор жаңы центр мониторингди түзүп аякта система жанакы видеонаблюдение деген системалар болот ошол системадан баарын Э, э, парковкалардын баарын изилдеп анан э, мониторинг кылса болот унаа токтотууга акы төлөө сунушу муниципалдык менчикке кирген аймактарга гана тиешелүү менчик жерлер убактылуу жеке тарапка пайдаланууга берилген тилкелер кирбейт акылуу унаа токтотуу жайларын киргизүүнүн максаты каражат табуу эмес калаа тургундарына ыңгайлуулук жаратуу ал арада шаардык кеңештин дагы бир депутаты көп кабаттуу унаа токтотуучу жайды курууну демилгелөөдө антпесе маселе чечилбейт дейт жолдорду бошотуу үчүн шаардын ошо төрт э, мисалы борбордук көчөлөрүнө такыр токтогонго мүмкүн болбойт бирок ошонун ордуна биз э, э, унааларга токтоочу жайларды ошондой ыңгайлуу <coughs> шарттарды түзүп беришибиз керек бул сөзсүз түрдө болбосо биз бул акыбалдан чыга албайбыз шаардык кеңештин депутаттарынын айтымында токтомого акы төлөө киргизилсе менчик унаа менен шаарга чыккандар азаят анткени саатына каражат төлөгүсү келбейт аларга коомдук транспорттордун санын көбөйтүп шарттарды түзүү керек мы сейчас делаем платные парковки у нас в городе максатыбыз айдоочулардан акча жыйноо эмес биринчи кезекте башаламан унаа токтотууга бөгөт коюшубуз зарыл мисал катары бардыгына автоматташтырылган система көз салган коопсуз шаар долбоорун алалычы унаа токтоочу жайларда да ушундай эле тартип болот унаа ээлери электрондук форматка өтөт ал жерде ар бир сом эсепке алынат бул маселе бир канча жылдан бери чечилбей келет шаардын көчөлөрү тар бак дарактарды кыйып көчөлөрдү кеңейтип унаа токтотуучу жайларды салуу зарыл эмес дешет коомдук активисттер автомобилден адамдын ден соолугу өйдө турушу керек дегендер да бар жазгүл сейдакматова рыскелди өкүлбеков лтр бишкек жаңылықтардын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз ал эми кечки чыгарылышын жыйырма отузда көрө аласыздар аман туруңуздар